先生こんにちはアロナチャンネルのお時間ですえ今回はどうしたのかですかそう前回からさらなるアップデートを重ねアロナバージョンアップしたんですということでまずは外見からどうですか頭良さそうに見えますか やっぱり知性あふれるアロナちゃんに見えちゃいますか先生にそう言ってもらえるなんて嬉しいなあいや嬉しいですじゃなくてえっとご本これからはバージョンアップしたこのインテリな大人アロナにサポートはお任せくださいえいやえ っと大人ぶりたかっただけですううごごめんなさいあ先生うんうんおいしいあ先生お土産のスイーツありがとうございましたとっても美味しかったですこんなに甘やかしてもらえるならアロナは今のアロナのままでいいかもしれませんへへへ それでは本日のアロナチャンネルはここまでまた次回です